سيد المقاومة وسيد المقاومين السيد حسن نصر الله حفظه الله عند عبارة بعد بعدما انتصر على إسرائيل سنة 2006 قال ذهب عصر الهزائم وجاء عصر الانتصارات الأمة التي عندها قائد شجاع بطل اسمه علي كجده علي ابن علي يقرأ الممحي ويخبر بما لم يقع فيقع الصلب القوي إذا كنا لا نستحق النصر فالله لأجله ولأجل وقفته بالليل أمام الله فسوف يأتينا النصر فهذا الإمام إدابة لذلك الإمام نحن بعصر الانتصارات لا ترهبنا قوة نحن يعبر عنا المستضعفون لكن مع اننا مستضعفون لكننا اقوياء منتصرون باذن الله تعالى نقول لك يا روح الله نحن ابناؤك ونحن املك والتراث الذي وضعته فينا سوف نسلمه لصاحب الامر ان لم نكن نحن فابناؤنا قسما سوف لا نسلم هذه الدوله قسما لا نتراجع قسما لا نموت اذا كانوا يصورون نموت نستشهد نباد لا نموت لأن الله شاء وقدر ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين نحن الوارثون الذين سوف نبني حضارتنا العظمى تحت قيادة المولى عجل الله تعالى فرجه عندما يسلمها السيد علي الخامنائي لمولانا الإمام المهدي فهنيئا لنا